Hola, hola, Hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, Iván. Hola, Soraya. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Ya aprendí español, Iván. Muy bien, tu español está mejorando. Nuestro superhéroe. Okay, so if you don't mind, I will start the recording and <laughs> <laughs> for the future generations, wait, wait. <laughs> For the future generations. Oh my God. Okay, cool. Before recording. <laughs> yes. Okay. Recording in progress. Got it. Kako im je uh, you so, uh, it's, it's awkward to you that we are happy. What? no, que si raro que vean que él está feliz. ¿Por qué? No, bueno. Anyway, let's begin. We all want to know. Empecemos. Welcome, Neboya. Bienvenido, Neboya. Welcome, Ivano. Neboya, thank you. Thank you. <laughs> uh, Pedro. No, oh. Hello, Pedro. How are you, Pedro? Uh, Pedro, uh, pink is really good uh, on you. Oh, thank you. <laughs> okay. Big thank you for this wonderful lady, Nettie. Because she maravillosa niña Nati. She helped us a lot. Porque nos ha ayudado mucho. And Irma also say hello to her. Irma también le manda saludos. Okay. So to everyone, but especially to Nettie. to who? Nettie, Nettie Freedom. Okay. Ah, Not Zoraya, Nettie. Eh, agradecimiento a todos, pero en especial hoy a Nettie. <laughs> okay. So, uh, We are three days to payouts. Estamos a tres días de pago. And you will get a Google form again, of course. <laughs> Y les van a dar ahora un formato de Google form, un formato de Google. So you need to put your name and surname. Tienen que poner su nombre y apellido. Eh, número de teléfono. Traducido. Número de teléfono. <laughs> <laughs> Uh, uh, what else? MetaMask wallet. MetaMask wallet. I, I prefer MetaMask. Prefiero la de MetaMask, su número de su wallet de MetaMask, por favor. But from Binance Smart Chain. De la Binance Smart Chain, de la cadena de Binance. and you need to import family token. Tienen que importar el family token. Who is on the rise right now? que ahorita está en su vida, por cierto. So, uh, also I want to inform you that after this Zoom, it will be rise again. Y quiero informarles que después de este Zoom volverá a subir. So you can earn some money if you buy it right now. Así que ganarás dinero si lo compras justo ahorita. Okay. Uh, on that uh, form, Google form, you will also need to add uh, transaction ID of BUSD, you need to pay 10 BUSDT uh, before payout. Ah, okay. Um, they need to pay the 10 BUSDT before the payout to where? We will put address. Okay, les van a dar una dirección, pongan mucha atención, nos van a dar una dirección y vamos a tener que agregar a este formato de Google la transacción que hagamos de un pago de 10 dólares a la dirección que apenas nos van a dar. Para poder cobrar, tenemos que pagar 10 dólares, ¿ok? no tiene que ser para todos solamente para los que quieran cobrar that's i think <laughs> also the good news it's right now because we a little bit need to postpone the web page. También tenemos una buena noticia para ustedes porque tuvimos que posponer un poco la página. All accounts can be paid off, even off from parrots, from dragons, and uh, your uh, ex-wives, ex, uh, whatever. Por ende, este, para su información, ahorita, without KYC. Yes. sin ah. KYC, ahorita todos pueden cobrar, absolutamente todos, niños, ex <laughs> mujeres, esposos, todo, todo mundo puede cobrar ahorita. yes, yes, one thing very important. They can only put one um, address per um, every time they want to earn money, no? The, per account. They can pay uh, more than one, but you need to put transaction ID, and after that the um, uh, how how dot dot and uh, space, and after that the new one. she mm, didn't get that. Okay, so it's gonna be a Google form where you have uh -huh. to put your name, your last name, the telephone number, which is registered on the old website. Uh -huh. Yes. Then it's gonna be the balance. You need to divide it in four. So one fourth of the balance, you have to put the correct amount of the money mm -hmm. of your balance. Yes. Then you have to put your MetaMask wallet. Mm -hmm. And then it's going to be the address where you have to send uh, the $10 in BUSD. Okay. Mm -hmm. But if you have like you have 20 accounts, you have to pay, of course, 20 times 10. Mm-hmm. All right. But you can use the same MetaMask wallet for receiving the money. Ok, one minute. Now let me translate all that. Okay. <laughs> A ver, pongan mucha atención. Va a haber una página de Google en la que vamos a poner nombre, apellido, número de teléfono, quizás correo, no sé, ahí lo van a pedir, no recuerdo. Y lo que sí van a poner es eh, tu saldo, el que tienes hoy en CryptoFamily. Family. Entonces, este saldo va a venir dividido en cuatro pools y tú tienes que poner muy correctamente el monto por pool, que es, si digamos, si tienes 100 mil dólares, un ejemplo, 25 mil en cada uno, ¿ok? Por dar un ejemplo y cerrar el número en, ceros. Entonces, ya le pones el monto en tu pool 1, en tu pool 2, en tu pool 3 y en tu pool 4, ejemplo, y de ahí vas a tener que, eh, vas a cobrar únicamente lo que viene en el pool 1, ¿ok? Que quede muy claro. Ahora, puedes, eh, después de eso va a venir una sección en la que tú vas a tener que poner eh, tu dirección, a ver, Nati, corrígeme si estoy mal ahí, lo único que va a haber solo un box, donde vamos a poner solo una vez una cantidad, y la cantidad que vamos a poner es eso, el 25% ah, o una cuarta parte, solo una vez. Solo una vez, Tenemos que poner ahí el importe de lo que estamos solicitando como retiro. Mm. Y ah, nada más el 25%, no vayas a poner el total, o sea, si no viene dividido, si viene dividido en cuatro, ponle cuatro veces. No, si va a venir solo, una box, una... Ah, si viene un solo un box, solo. Un solo para poner una cuarta parte. y eh, ahí solo vamos a poner eh, la cuarta parte de lo que tengamos en balance disponible. ¿Vale? Ya me voy bailando. Bueno, <laughs> ya cuando pongan esto, eh, uh, van a poner al uh. final, va a haber una, un box donde tienes que poner el pago que vas a hacer de 10 dólares de la cuenta que estás cobrando. Ahora, con mucha atención, sobre un mismo wallet de Metamask puedes cobrar muchas cuentas, nada más que vas, o sea, si tienes 20 cuentas, 20 veces habrás tenido, 20 veces vas a cobrar, pero 20 veces vas a tener que pagar los 10 dólares. ¿Ok? Eso quiere decir que la moneda seguramente está subiendo. We're not seeing it. Share us the screen. Yeah, I can I can show you if you want. Yes. Do you want to see that? Le digo que no lo vemos, o sea, no me emociono si no veo, soy visual. ya, ya pasó de 15. Entonces, que mm -hmm. Ahí está, miren, ya está. There you go, yeah. Nati showing. Thank you, Nati. Yeah. Ya, me emocioné. Ok, good. <laughs> I will share my screen that you can see that. This, this, this. Show all windows. Oh, there Look at this. Miren esto. You did? Mm. Opa. Opa. Oh, I remember those. <laughs> Opa. I remember that. Where's the beer? no. So look, this is the first one today, Opa. And the second one. Miren cómo está subiendo one. la moneda de Family Token. And after this Zoom call, it will be more than woo, Y después you, de esa llamada de Zoom se va a ir para arriba otra vez. So if you want to earn money without working, please buy the family token and still keep holding. Okay. Así que si quieres ganar dinero sin, sin trabajar, por favor, compra el family token ahora. Good. So, so um, okay, what else? When, when do we get the sheet? So with a family token right now in Serbia, but it will be all over the world, you can buy a car with full amount of uh, family token. Also, Con el monto total de family token puedes comprar un carro. So also you can buy apartment in Serbia, full amount with family token. En Serbia ahorita está funcionando que puedas hacerlo con family tokens so you can buy apartments. So whoever wants to come to be my neighbor, please, you're welcome. Quien quiera ser mi vecino, por favor, compre un lugar aquí. <laughs> In Split, Belgrade, please. Belgrade, New Novi Sad, and Zayachar is the wonderful cities so you can join and live there peacefully and you don't even work anymore because you are part of crypto family and you can start a new fresh life easy one and spend your family token in Serbia. Please be welcome to come. Yes. yes you can buy gas, you can pay telephones. casa allá, los alrededores de ellos son lugares muy hermosos muy pacíficos y ya no vas a tener ni que trabajar porque como eres miembro de Family, de Crypto Family, tienes Family Token, seguramente de ahí vas a poder supervivir. Okay, do you have any questions? do you um, have I see some questions. Let me let me ask you the questions that I have. Okay. Um, question number one. Okay, it says once people have family token in MetaMax, MetaMask, there have been some issues by selling them in PancakeSwap. So what are you going to do about liquidity in, in PancakeSwap to support the sale Esto es, una vez que la gente tiene su token en MetaMask, ha habido algunos problemas al vender el token en el intercambio en PancakeSwap. ¿Qué vas a hacer con la liquidez de PancakeSwap para respaldar las ventas? Esperemos a ver. What's wrong with the liquidity? We have one million in liquidity in Pancake Swap. ¿Cuál es el problema con la liquidez? Tenemos un millón de dólares en liquidez en Pancake Swap. They just want to know um, how, uh, why are they having issues by selling? No, the thing is, the thing is uh, that maybe you are, you are talking about the BNB fee. Quizás están hablando del fee de BNB. It's a, it's a, it's a completely different story. Es una historia completamente diferente. Yes, but you need to uh, search a pair with BSD, not BNB. Pero tienen ah, que buscar un par con, con with what? BUSD. BUSD. BUSD, no con BNB. Yes, but you need to put BNB on your wallet as well because this is the gas fee. necesitan tener gas fee, por eso necesitan sí también tener BNB en su wallet. But why we are talking with of this because we have tutorials that made by Felix on uh, Spanish and English and whatever language. So take Porque hablamos de esto y tenemos tutoriales hechos por Félix en español, inglés y en todos los idiomas. Yes. Thank you, Felix. Can you send us the tutorial? Sure, sure. I will post again. Sure. You will post again, again, and okay, again. Um... <laughs> There is on uh, international. There, there's another Soraya, question that says, Soraya, will pending. Soraya, yes. Sorry, sorry, sorry. This is very important because let's concentrate on the questions which are very important mm-hmm. because uh, we are losing just time with this. Uh, all these videos are long, long time ago in the group and people can find it even on Spanish. So try to pick up some good questions, what we don't have answers so we can help people with it. Okay, Will pending withdrawals be added to the total balance of 25% to be withdrawn from pool 1? I, I can answer that uh, because Susie sent me the information, yeah. Entonces, eh, lo que vamos a hacer para facilitar las cosas eh, es que la gente solamente pase una cuarta parte de su saldo disponible solo el saldo disponible. Los pagos que tengamos pendientes o que eh, hayan sido o no hayan sido descontando de descontado de nuestro saldo, no los vamos a tener en cuenta porque si no va a ser un lío. Porque hay saldos que aparecen en azul como que han sido pagados y han sido descontados del saldo disponible y hay otros que están en azul pero no han sido descontados del disponible. Es decir, que si la persona no lo tiene claro, no ha llevado bien su contabilidad o, tiene algún error y, es, y eso no concuerda con la información según el servicio técnico, ese, ese pago se va a retrasar. Entonces, para hacer las cosas más sencillas, en este pago del día 15 de noviembre, solamente vamos a dividir el saldo disponible entre cuatro y esa es la cantidad que vamos a cobrar el día 15. Para el siguiente mm. pago del día 1 de diciembre, ya se va a hacer todos los ajustes necesarios para que todos los saldos sean los correctos y que la gente pueda retirar lo que le va a sobrar de esos eh, retiros que han quedado pendientes de antes. The one very important uh, thing what we said on uh, other Zooms, uh, it's uh, that if the people will try to manipulate with the transaction ID for the BUSD, Uh, will be extended for payouts for next six months. Please try to translate. A ver, Nati, tradúcelo, ya que tú sabes de qué están hablando, por favor. Sí, entonces, eh, lo que estamos diciendo es que anteriormente ha pasado que la gente enviaba eh, las pruebas de, las, de los depósitos de forma duplicada eh, por error o no por error, pero bueno, ahora lo que, se ha dicho es que si ellos detectan que un, recibo de una transacción, una transacción, eh, de identificación de una transacción o el recibo de una transacción es utilizada por más de una cuenta, esas cuentas van a tener una penalización de seis meses sin poder retirar. ¿Por qué? Porque esto hace que eh, el servicio técnico esté haciendo un trabajo, lo que queremos es que la gente sea honesta, y que no cometa errores. Que se Estamos hablando del pago de los 10 dólares. Exactamente, sí. Okay. and, and, one more thing, one more thing. I don't know, Amy, you already told in Spanish that uh, uh, when you put uh, the 25% of your current balance uh, onto the Google form, please not try to make any tricks. Please just uh, divide by four and put the exact number uh, to let the guys speed up the process uh, because you know if if if somebody is putting a different number, they need to start investigate, and uh, I think we have no time for that, and that also can cause that uh, those guys uh, get uh, their payment later. Ok, un punto bien importante que está diciendo Félix es cuando pongas tu 25% en tu, una, en tu cuadrito del Google Form, por favor, no seas mentiroso, no inventes números que no son, ni pongas algo que todavía no tienes. ¿Ok? Pon, si tienes mil dólares, pon 250 y se acabó. Porque si pones más, ah, pero es que en dos días voy a tener los mil, no importa. O sea, ejemplo, pon 250 y se acabó. Porque si pones de más, no te van a pagar. En ese momento se va a ir a investigación y tú no vas a cobrar. Así que está en ti si quieres cobrar o no. Sé honesto, sé íntegro con realmente lo que tienes en este momento, el 25%. No lo sé, Yeah, so, thank you, Felix. Okay. So, uh, can we do all-time high together tonight? Can we do what? To be on an all-time high. Podemos estar... Podemos estar todos muy contentos el día de hoy con la subida que va a tener la moneda. Wow. Yes, we can. Okay, let's do it. Let's do <laughs> it. Buy tonight to get more tomorrow. Ok, dice que compran hoy en la noche porque para ellos es noche, para tener más mañana, pero bueno, lo que la invitación a Neboya aquí es a todos los que estamos, eh, adquiramos moneda porque la moneda que adquiramos ahorita va a subir de valor. Entonces, si sube de valor, pues tú vas a tener más dinero. Entonces, esa es la invitación que Neboya está haciendo a todos. Why are you laughing so much? Because, because we're happy. happy that you're gonna get paid. yeah, <laughs> because ah. we signed a contract this day for 10 millions on Tuesday. Wow, me firmaron un contrato hoy para 10 millones para el para so el what, that, martes, what, what, what, what does that means? Uh, that means that our token price can be in couple of days only 100 times more than today. So imagine what can that bring uh, to you if you buy today for $10, $20, even $50 today. Even $10,000. ¿Me apoyas con eso? Estoy leyendo algo que me mandaron. Sí, bueno, lo que están diciendo es que el, el precio de nuestro Family Token puede subir eh, 100 veces de aquí al martes. Entonces, imagínate si tú compras hoy 10 dólares de valor de Family Token, ¿cuánto vas a tener dentro de 3 o 4 días? Entonces, estamos en una oportunidad So my recommendation to you is I, to I have a huge question right I'm now. Not finished, uh, yet. Sorry, let me just finish my sentence. Thank you so much. Uh, so my recommendation to you guys are help your friends now and help your family now. Uh, give them a call, even if they are not part of the uh, the packages, the the old system stuff. Give them opportunity with this, so they can buy some family token now. Buy some okay. Family. exacto. Lo que, comenta ahorita Ivano es que si no tienes, a, aun cuando no seas parte de Family, Crypto Family, compra, ah, llama a tus amistades, llama a tu familia, invítales a que compren porque se van a hacer de mucho capital. I have a huge question right now, um, and this is a great question in the case, in the case that someone wants to reinvest, I don't know, 15 of what they have, Uh, how, how do we put it in the in the Google form? Because some people don't want to take out the money; they want to reinvest. So is, what happens there? They as soon as as, as soon as the website starts. Okay, I, you can reinvest only with a, from the first pool. Yeah, yeah, yeah, but they don't want to mm. take the money out. They want to reinvest. Put, you can put into the form, put my balance for to buy a new car or new account okay, eh, my, lam my Lambo is pending. Your, <laughs> it's not pending, it's available in Dubai. Oye, va, el, pago va, el pago va a seguir siendo en, en este family, family token. token. Okay. The payment is gonna still be in family token, right? Yes, no? Yes, yes. of course. Of yes, course, that, that, that is the best for you. Oh, okay. Very good. Eh, a los que quieran reinvertir su capital, eh, pónganle en el formato, quiero reinvertir este mi monto de capital, por favor, para comprar nuevos paquetes. ¿Ok? Okay. Anything else? Uh, we need the Google form and we need to start paying those $10. Yes, you will get, you will gonna be able to take the Google form from the, from the groups, from the Telegram, only official and only one official Telegram group. Okay. Thank you. Nos van a dar en el... Hay un grupo oficial de Telegram, solo hay uno oficial de Telegram. Todos los demás son grupos que tenemos nosotros, informativos y tal. Pero en ese grupo oficial de Telegram van a empezar a darnos el Google Form y de ahí lo vamos a empezar a bajar a todos los grupos, ¿ok? Thank you so much, guys. I hope that you're happy with the new informations and... Uh, don't hesitate and buy some tokens when it's very cheap. Gracias a todos. Esperamos que estén contentos con, lo, con la información. No le duden because, mucho. Because I don't know if there's any other good question that anyone has read. No sé, Nati, Pedro, si han visto alguna otra buena again. pregunta. It's never going to be this price again, never ever. Nunca la moneda va a estar a este precio otra vez. Okay. Have a good night, everyone. Que tengan una buena noche. You. Thank you. And God, bless you. you. God bless you. Bye bye. Bless you. Bless you. Thank you. Recording.